de ritmo Mijo, mijo, estás en el abismo Piso, piso, sin pedir permiso Aviso, aviso, en esto estoy preciso Dame un beat, soy un ego trip Saco los skills, breaking the rules throw like a bull, me escribo los hits Me te quebran, cool Cazador como The Crazy Giza Las true que se deslizan SSJ te ridiculiza Más me la creo, mi ego se cotiza Blesa, blesa, de destreza Presa, tiesa, J no regresa Reza, reza, comete sorpresa Esa empresa quiere tu cabeza Rapper mode on, arte sin cantón No me hace falta furia para ser demoledor tengo un don como el Ajax Tú llámame León La vaina sonó cabrón y eso que no hago reggaetón Face off, mouse, crush Terrorismo y por qué quedaron hechos dos Broken trust, drag, dogs Gaudo y sereno, you call me ghost Fuck it, tu hoe, voy a I know Arriba lo que utilizar, there's no palabra precisa Llegó, no traiciono camisa la rima supervisa el crowd me sacaron la cima No Ya, ya Puntos Crew Otra vez ¿Quién es? El Crow